Могу забрать? Да. Я ничего не должен, да? Спасибо, Мария. когда-нибудь была такая ситуация, когда у вас есть планшет и есть жесткий диск, вам нужно их как-то соединить. Я недавно столкнулся с такой ситуацией. У меня есть несколько жестких дисков, и на них находятся терабайты видео и фотоматериалов. И чтобы э, просмотреть, ознакомиться со всем материалом, который у меня есть, мне раньше необходим был э, компьютер или ноутбук. Не всегда получается иметь ноутбук с собой, Поэтому я столкнулся с ситуацией, когда мне необходимо как-то было соединить жесткий диск и планшет, потому что планшет таскать с собой намного удобнее, чем компьютер. Я нашел выход, и сейчас я вам покажу, как я это сделал. Это УТГ кабель. Он необходим для того, чтобы подключить темный носитель к планшету или к телефону. Планшет, жесткий диск, ОТГ кабель. Берем планшет, берем жесткий Поддержка диск. функции. ОТГ. А сейчас они все, по-моему, ОТГ поддерживают. Ну, да, Подсоединяем его сюда. Вставляем его. И у нас ничего не получается. Потому что без питания он работать не может. будь здоров. Будь здоров. Но при этом мы запросто можем подключить обыкновенную флешку. и вот доступ нашей флешки. Но с флешкой это получается, потому что флешке не нужно дополнительное питание. Для диска необходимо дополнительное питание. Этот конверт проделал расстояние с Гуанчжоу в Подольск по той простой причине, что в России нет того, что находится в этом конверте. Нет. Здрасте. Э, это, это USB хаб. Но э, это не простой USB хаб. USB хаб можно приобрести в любом магазине. Это USB-хаб с возможностью подключения автономного источника питания. Вы можете себе такое представить? Иван, ты можешь себе это представить? Нет. Фантастика. USB-хаб. С USB-портами. Теперь мы наконец можем подключить внешний жесткий диск к планшету, используя это супер гаджет. была вначале? Какая? Белая. Это же, это же аккумулятор. Чё за фигня? Почему он не работает? Ну, Ни хрена не понимаю. Сейчас, подожди, разбираюсь. FAT32. О, Эврика! Есть различные файловые системы. И если диск большой, то, вероятнее всего, его файловая система NTFS. Но Android по умолчанию не хочет ее видеть. Нужно ск скачать специальный плагин. Ставьте лайки, если мой супер обзор был полезен для вас. Потому что лайки делают мне приятно. Какая А что дает эта балалайка? Он их всех. Смотри, Я просто... Ну, он как, как, как, как файловый менеджер. Теперь вы знаете, как подключить жесткий диск к планшету или телефону но ну, не знаете, где взять этот супер гаджет. Я вам помогу. Под описанием ролика можно найти ссылку, по которой можно приобрести этот товар. Да, не благодарите. Хотя, пишите комментарии. И напишите, если вы знаете какой-то другой способ подключения. Но вы не можете его знать, потому что другого способа нет.